नमस्कार कृषि बहसमा स्वागत छ आजको कृषि बहसमा हामी स्विस कन्ट्याक्ट एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था जुन नेपालका खास गरी पूर्वी भागमा अथवा प्रदेश नम्बर एकमा र अरू अन्य प्रदेशहरूमा पनि त्यो मात्रै होइन अन्य पनि र यसले गरेका विविध गतिविधिहरू बारेमा उक्त संस्थाका वरिष्ठ सल्लाहकार पदम भण्डारीजीसँग कुराकानी गर्दैछौँ आउनुहोस् उहाँको संस्थाले खास गरी कृषिमा गरेका विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर छलफल गरौँ पदम सर यहाँलाई स्वागत छ हस् हस् धन्यवाद अलिकति यो स्विस कन्ट्याक्ट अनि यसको गतिविधि खास गरी कृषिमा यसमा आधारित भएर केही भनिदिनुहोस् न यो स्विस कन्ट्याक्ट एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था हो यसको मुख्य कार्यालय स्विजरल्यान्डमा छ र नेपालमा अहिले स्विस कन्ट्याक्ट अन्तर्गत चारवटा परियोजनाहरू सञ्चालित छन् त्यो मध्ये दुईवटा कृषिसँग सम्बन्धित छन् एउटा यो सिप परियोजनासँग सम्बन्धित छ भनेदेखि अर्को एउटा चाहिँ यो भोकेसनल एजुकेसन चाहिँ प्राविधिक शिक्षालाई त्यसलाई चाहिँ यो क्वालिफिकेसन सिस्टमलाई कसरी बढाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ अर्को एउटा परियोजना छ त्यो चारवटा परियोजनामध्ये एउटा परियोजना स्विस कन्ट्याक्टको आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट परिचालित छ भनेदेखि दुईवटा परियोजनाहरू स्विस सरकारको सहयोगमा सञ्चालित छन् र एउटा कृषिको परियोजना यो युके फन्डबाट सञ्चालित छ डिपिटबाट अब यो जस्तो सिपको कुरा भयो त्यो अरू अरू जुन प्रोजेक्ट छ नि यसले पनि कृषिमा चाहिने त्यस्तो सिपको बारेमा गर्छ कि गर्छ जस्तो उदाहरणका लागि भनौँ कुनै एउटा कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग छ त्यो उद्योगलाई सिपयुक्त जनशक्ति चाहिएको छ ट्रेन्ड ह्युमन रिसोर्स चाहिएको छ भनेदेखि कस्तो खालको ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ त्यसको आवश्यकता के छ त्यो चाहिँ लेखाजोखा गर्ने एसेसमेन्ट गर्ने र त्यसको आधारमा चाहिँ जनशक्ति तयार गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने परियोजना हो यसलाई चाहिँ खास कस्तो मानिसहरूलाई आवेदन मागेर तालिम दिलाइन्छ कि कस्तो के के गरिन्छ यो अहिले यो नयाँ फेजमा सुरु भयो सुरु भएको परियोजनामा स्थानीय तहहरूसँग मिलेर काम गर्ने गरिएको छ स्थानीय तहमा त्यहाँ चाहिँ बेरोजगार जनशक्तिहरूको एउटा चाहिँ डेटाबेस राख्ने र त्योसँग सम्बन्धित तालिम प्राप्त जनशक्ति को छन् त्यसको पनि डेटाबेस राख्ने र इन्डस्ट्रीहरूको आवश्यकता के छ त्यसको चाहिँ पहिचान गर्ने र त्यसको आधारमा चाहिँ यो माग र आपूर्ति भनौँ न जनशक्तिमा माग के छ त्यसको त्यसको आधारमा आपूर्ति के गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ सञ्चालित हुन्छ र अहिले विशेष गरी अहिले उदाहरणको रूपमा दिँदाखेरि विराटनगर र इटहरी त्यो महानगर र उपमहानगरसँग चाहिँ साझेदारी गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालित छ त्यहाँ चाहिँ खास कस्तो खालको छ त जस्तो अब यो विराटनगर इटहरी रोड करिडोरमा त्यहाँ थुप्रै उद्योगहरू छन् कृषिसँग सम्बन्धित पनि छन् अरू पनि छन् गैर कृषि उद्योगहरू पनि छन् कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगहरूमा जनशक्तिको आवश्यकता के छ जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ कुनै एउटा जुस बनाउने मेसिन बिग्रियो भनेदेखि मर्मत सम्हार गर्न सक्ने जनशक्ति चाहियो नि हो त्यस्तो खालको अब आवश्यकता के छ इन्डस्ट्रीको त्यो पहिचान गर्ने र त्यसको आधारमा इन्डस्ट्रीको माग अनुसारको चाहिँ जनशक्ति तयार गर्नलाई अब यो तालिमहरू दिनको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने जस्तै अब किसान तहमै पनि अहिले त गोरु जोत्ने चलन छैन सानातिना ट्र्याक्टरै प्रयोग गरिन्छ सानो हाते ट्र्याक्टर भयो अथवा केही भयो मकै छोडाउने मेसिन भयो यस्ताको मर्मतको तालिम पनि दिएको त्यस्ताको पनि छ जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ अब अहिले यो कृषिको यान्त्रिकरणमा सरकारले अथवा अरू कुनै गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले अथवा दात्री निकायबाट सञ्चालित विभिन्न परियोजनाहरूले त्यो मेसिनरी सपोर्ट गरेका छन् तर कतिपय मेसिन बिग्रिएपछि त्यसको मर्मत समाल गर्ने जनशक्ति नेपालमा छैन अनि बाहिरबाट लिएर आउनुपर्ने धेरैजसो चाहिँ भारतबाट लिएर आउनुपर्ने स्थिति त्यसको लागि पनि अहिले प्रदेश मन्त्रालय विशेष गरी प्रदेश नम्बर एकमा एउटा चाहिँ यो नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम भन्ने एउटा कार्यक्रम सञ्चालन छ सञ्चालनमा छ त्यो कार्यक्रम मार्फत त्यो प्रदेश कृषि मन्त्रालयसँग साझेदारी गरेर यो विषयमा पनि यहाँले उठान गर्नुभएको विषयमा पनि कार्यक्रम सञ्चालनमा छ अरू चाहिँ कृषिमा के गरिन्छ त्यो अरू अब विशेष गरी अहिले यो प्रदेश नम्बर एकमा फोकस भएको कार्यक्रममा चाहिँ यो नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रममा यो जुन कृषि सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने जुन निकायहरू हुन्छन् त्यो सेवा प्रदान गर्ने निकायहरू मार्फत यो चाहिँ विशेष गरी साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने उनीहरूका उत्पादनलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ लैजानका लागि त्यो चाहिँ उपयुक्त वातावरण तयार गर्नका लागि चाहिँ सहयोग गर्ने विशेष गरी कृषि सेवा प्रदायक मार्फत यो सरकारी भनेको कि गैर सरकारी क्षेत्रका यो दुइटै जस्तो चाहिँ अब सरकारी क्षेत्रमा पनि यो क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सरकारी निकायमा काम गर्ने जनशक्तिको लागि पनि र गैर सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने विशेष गरी निजी क्षेत्रमा काम गर्ने जसले त्यो सिप लिइसकेपछि त्यसलाई व्यवसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छन् त्यस्ता खालका सेवा प्रदायकहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने र उनीहरूले दिने सेवालाई अझै प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले सहयोग गर्ने एउटा त्यो छ अर्को चाहिँ यो परियोजनाको भाषामा हामी गैर कृषि सेवा प्रदायक भन्छौँ त हुन त त्यो पनि कृषि सेवा नै हो जस्तो उदाहरणको लागि वित्तीय सेवा अब कृषि क्षेत्रमा जान्छ भने त कृषि सेवा नै मान्नु पऱ्यो नि तर हामीले परिभाषित गर्दा यो परियोजनाको परिभाषामा चाहिँ हामी त्यसलाई गैर कृषि सेवा भन्छौँ जस्तो मिडिया मार्फत पनि कृषिका चाहिँ जानकारीहरू प्रदान गर्न सकिन्छ हुन त कृषिकै सेवा भयो त्यो पनि तर हाम्रो परिभाषामा त्यसलाई हामीले गैर कृषि सेवा भनेर परिभाषित गरेका छौँ त्यो भएको एउटा चाहिँ कृषि सेवासँग सम्बन्धित विशेष गरी प्रदेश नम्बर एकमा फोकस भएका कार्यक्रमहरू जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ त्यहाँको उत्पादन जसलाई चाहिँ अलिकति निर्यात योग्य उत्पादन हुन्छ जस्तो हामीले छनौट यो परियोजनाले छनौट गरेको अलैँची मकै अनि तरकारी र दुध र दुग्धजन्य पदार्थ त्यो चाहिँ प्रदेश नम्बर एकमा चाहिँ प्रशस्त उत्पादन हुने त्यो चाहिँ मूल्य श्रृङ्खलाका चाहिँ वस्तुहरू भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ आन्तरिक बजार अथवा चाहिँ अब राष्ट्रिय बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कसरी त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर सहयोगका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् त्यस्तै अब निजी क्षेत्रको लगानी बढाएर कृषिको व्यवसायीकरण कसरी गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा पनि अब विशेष गरी नीतिगत सवालहरूमा परियोजनाले चाहिँ केही सहयोगका कार्यक्रमहरू तय गरेको छ जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश एकले नेतृत्व गरेको छ त्यसमा चाहिँ अब अहिले त प्रदेश मन्त्रालयहरू फेरि अहिले त अलिकति बढेका छन् तर पहिला सातवटा मन्त्रालयहरू हुँदाखेरि सातवटै मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू हुने गरी एउटा चाहिँ यो नीति सम्वाद मञ्च भनेर यो खास त्यस्तो एकदमै यो औपचारिक मञ्च त होइन तर छलफलको लागि मञ्च त्यो चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश एकले व्यवस्थापन गरेको छ त्यसमा चाहिँ विशेष गरी नीतिगत सवालहरूमा र विशेष गरी निजी क्षेत्रको लगानी बढाएर कसरी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नीतिगत संवादहरू गर्ने कहाँनिर समस्या छ नीतिगत सवालहरूमा त्यसको पहिचान गर्ने र त्यसको चाहिँ समाधानको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग बसेर साझेदारी गर्ने कार्यक्रम सञ्चालित छ यहाँ नीतिगत कुरा आउँदा अलिकति ठ्याक्कै किसानको पनि कुरा आयो निस्क्यो जस्तो बिमाका कुराहरू अनि वित्तीय पहुँचका कुराहरू यस्तो क्षेत्रमा पनि हामी काम गर्छौँ त्यसको त्यसको लागि पनि काम गर्छौँ जस्तो मैले अघि गैर कृषि सेवा प्रदायक भने अहिले विशेष गरी यो ब्याङ्क र वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूले कसरी यो चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् कसरी चाहिँ लगानी योग्य वातावरण बन्न सक्छ भन्ने हिसाबले केही ब्याङ्कहरू र वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूसँग साझेदारी गरेर कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेको छ जस्तो अहिले सरकारको पनि कृषि क्षेत्रमा अब ऋण पहुँच बढाउनको लागि भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू छन् तर गुनासाहरू आइरहेका छन् अझै पनि जो वास्तविक किसान हो त्यो किसानले चाहिँ अझै पनि त्यो सेवा पाएन भनेर गुनासोहरू आइरहेका छन् भनेपछि त्यो पनि एउटा काम गर्ने क्षेत्र छ जसले चाहिँ साना किसानहरू साना तथा मजौला उद्यमीहरूको लागि चाहिँ यो वित्तीय सेवा चाहिँ सहज होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ केही वित्तीय संस्थाहरू र ब्याङ्कहरूसँग साझेदारी गरेर कामहरू भइरहेको छ यो ब्याङ्कमा नि एउटा सानो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा किसानलाई जोड्दा देखिने समस्या भनेको के देखिन्छ भन्दा किसानले चाहिँ के के बन गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा के के डकुमेन्टेसन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा ऊ जान्दैन अनि यसलाई के चाहिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी ल्याउने त यहाँ भन्ने कुरा ब्याङ्क पनि जान्दैन किन गर्नुहुन्न भनेर सोद्धाखेरि त्यो त हाम्रो काम होइन हामी त पैसा दिने हो माग्न आए हुन्छ यो बिचमा नि एक किसिमको इन्क्युबेसन भन्छ नि बिजनेस इन्क्युबेसन अथवा एक किसिमको प्रवर्धन यो सेक्टरमा चाहिँ यहाँहरूको कस्तो के अब यही विषयमा कुरा गर्दाखेरि यो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन गर्ने गरी सेक्रेटारिएट चाहिँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको परिसरमा छ प्रदेश नम्बर एकमा त्यसमा चाहिँ अनि प्रदेशको कृषि मन्त्रालय अनि विश्वविद्यालय त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ अब विज्ञ संस्था को रूप रूपमा चाहिँ अर्को एउटा संस्था मिलेर त्यो यहाँले भन्नुभयो जस्तै त्यो व्यवसाय परिवर्तन कार्यक्रम नवपरिवर्तन कार्यक्रम विशेष गरी बिजनेस इनोभेसन इन्क्युबेसन कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छ यो आइडिया स्टुडियो नेपाल एउटा चाहिँ यो त्यो नवपरिवर्तन कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने हिसाबले त्यो संस्थाले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ जोडिएको छ जोडिएको छ त्यसमा भइरहेछ अब त्यो ठिक छ अलिकति अब हामी फेरि यतातिर जाउँ अघि यहाँले भनेका तिन चारवटा बाली वस्तुमध्ये पूर्वाञ्चलमा सबभन्दा धेरै उत्पादन हुने र उच्च मूल्य बाली बाली भनेर चिनिएको अलैँची अलैँचीमा के भनिन्छ भने कहिले अलैँचीको भाउ असाध्यै नै आउने र कहिले चाहिँ एकदम पोहोर सालको जति नआएर किसान एकदम चाहिँ हतोत्साही हुने त्यस्तो टाइपको यहाँले त अनुसन्धान पनि गर्नुभयो होला अध्ययन पनि गर्नुभएको होला यसको चाहिँ निराकरणको उपायमा चाहिँ केही त्यस्तो केही विचार गर्नुभएको छ कि यो अलैँची अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब यो प्रदेश नम्बर एकको निर्यात योग्य वस्तुहरूमा चाहिँ यो माथिल्लै श्रेणीमा पर्छ अब कहिले चाहिँ बजारको भाउ एकदम राम्रो हुँदा अब हामी चाहिँ भारतमा मात्रै भर पर्न हुँदैन भन्ने खालको कुरा नआउने जब भाउ घट्छ अनि विकल्प खोज्ने यस्तो चाहिँ धेरै वर्षदेखि भइरहेको छ क्या त्यो भएको हुनाले अब त्यसको लागि चाहिँ जस्तो अब हामी कहाँ यो सानो अलैँची जुन सुकमेल भन्छौँ सुकमेलको आयात पनि एकदमै ठुलो छ ठुलो मात्रामा छ अनि अब सुकमेलको विकल्पको रूपमा हाम्रो अलैँची छ तर अब अलैँचीको हाम्रो राष्ट्रिय स्तरमा पनि परिवर्तन नभएको हुँदाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो बजारमा सुकमेलको चाहिँ आयात एकदमै ठुलो मात्रामा गर्नुपर्ने अनि हाम्रो ठुलो अलैँचीले चाहिँ बजार नपाउने त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ यो सामूहिक ट्रेडमार्क गर्नुपर्छ र सबै उत्पादनहरूलाई एउटै ट्रेडमार्कमा चाहिँ बाहिर विदेशतिर परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा त्यो क्षेत्रमा अलैँची व्यवसाय महासङ्घसँग छलफलहरू भइरहेको छ अर्को चाहिँ अब राष्ट्रिय बजारमा पनि अलैँचीको परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ विशेष गरी यो प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू बनाउनको लागि चाहिँ यो महासङ्घलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ अब अहिले ठ्याक्कै नतिजा नै आइसक्ने अवस्था भएको छैन किनभने यो यो परियोजनाको अहिले हामी दोस्रो वर्षमा छौँ अनि अब यो चौथो वर्षसम्ममा यसको नतिजा आउँछ भन्ने हिसाबले हामीले योजना गरिरहेका छौँ यस्तो गुणस्तरको कुरा पनि जोडिन्छ कहिलेकाहीँ के सुनिन्छ भने बन्दरगाहमा पुगेर हाम्रो सामान फर्किन्छ अरे भन्छ अलैँचीको केसमा खास गरिकन यो सुकाउने अथवा हार्भेस्ट पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामी कमजोर भएको कारण हो अब यो अलैँचीको सुकाउने प्रविधि हाम्रो धेरैजसो चाहिँ यो गाउँमा यो धुवाबाट आगोबाट आगोको भट्टी भनौँ न त्यो भट्टीबाट सुकाउने प्रचलन हो तर त्यो भट्टीबाटै सुकाउने प्रवर्धन गर्दाखेरि पनि त्यसको चाहिँ फेरि विशेष आफ्नै मार्केट त छ बजार त छ तर पनि आम उपभोक्ताको लागि चाहिँ त्यो जुन धुवाको जुन सेन्ट आउँछ त्यस चाहिँ त्यस कतिपय उपभोक्ताले त्यो मन नपराउने अवस्था भएको हुँदाखेरि अहिले प्रदेश नम्बर एकमा अवस्थित केही इन्जिनियरिङ कम्पनीहरू जस्तो त्यहाँ सिंहबाहिनी इन्जिनियरिङ भन्ने एउटा चाहिँ इन्जिनियरिङ इन्डस्ट्री छ उसले चाहिँ यो विद्युतबाट सञ्चालन हुने भट्टी कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ र त्यो पनि अब किसानले अफोर्ड गर्न सक्ने भनौँ किसानले किन्न सक्ने हुनु पऱ्यो धेरै महँगो भयो भने किसानले किन्दैनन् त्यो हुनाले त्यो त्यो चाहिँ एकदम प्रविधि मैत्री पनि पऱ्यो र चाहिँ अब मूल्यको हिसाबले पनि किसानले किन्न सक्ने अवस्थामा हुनु पऱ्यो त्यसको चाहिँ अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ र उसले चाहिँ एक दुईवटा स्याम्पल बनाएर अहिले चाहिँ उहाँहरूले परीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ यदि त्यो सफल भयो भने हो त्यो चाहिँ त्यसपछि बजारमा आउँछ सोलरको पनि त एउटा हुनसक्छ सोलरको पनि हुनसक्छ अलैँची फल्छ त बैस के अरे बर्खा महिनामा साउन भदौमा हो सोधैसम्म भनौँ न त्यति बेला त तातो पनि हुन्छ सोलर सिस्टमबाट पनि सम्भावनाहरू छन् तर अहिले यो परियोजनाले गरिरहेको चाहिँ यो विद्युतीय माध्यमबाट अथवा इलेक्ट्रिक ड्रायर भनौँ न त्यसलाई चाहिँ भोलि कन्भर्ट गरेर सोलरमा लान सकिन्छ सजिलै सम्भावना हुनसक्छ त्यो पनि हामीले एउटा छोटो कुराकानी गऱ्यौँ यहाँसँग फेरि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा गर्दैछ होला अहिले त्यहाँ प्रयोग भएको जुन आयोजना चलिरहेछ परियोजना त्यसलाई के भनेर चिनिन्छ र त्योसँग तपाईँलाई आबद्धता आवश्यक छ भने कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने बारे एउटा छोटो केही भनिदिनुहोस् न मैले अघि भने जस्तै यो नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रमको दोस्रो चरणको कार्यक्रम प्रदेश एकमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम सञ्चालित छ र त्यसमा विशेष गरी कृषि सेवा प्रदायकहरू मार्फत कृषिको सेवा प्रदान गर्ने अनि गैर गैर कृषि सेवा प्रदायकहरू मार्फत गैर कृषि सेवाहरू जस्तो अब मिडियाको कुरा होला अथवा चाहिँ वित्तीय सेवा होला त्यस्तो खालको सेवाहरू प्रदान गर्ने र यो विशेष गरी यो नीतिगत सवालहरूको सबलीकरण कार्यक्रमहरू यो तिन किसिमका कार्यक्रमहरू प्रदेश एकमा सञ्चालित छन् अनि यसको यो कार्यक्रमको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालय यो प्रोजेक्टको स्टियरिङ कमिटी त्यहाँको प्र प्रदेशको कृषि सचिवले नेतृत्व गर्नुहुन्छ र यसको चाहिँ एउटा सल्लाहकार समिति पनि छ सल्लाहकार समितिमा चाहिँ कृषि मन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा सल्लाहकार समिति छ अनि उहाँहरूले यो प्रोजेक्टलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर नीतिगत सवालहरूमा सुझावहरू दिनुहुन्छ त्यसको सुझावको आधारमा कार्यक्रम सुझाव लिन्छ यसको यसको कार्यालय विराटनगरमा पनि छ र यहाँ ललितपुरमा यो पाटन ढोका नजिकै यहाँ पनि अफिस सम्पर्क कार्यालय छ त्यहाँ पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ हस् यहाँलाई धेरै धन्यवाद हुन्छ हस् हस् धन्यवाद हस् त यो स्विस कन्ट्याक्टले सञ्चालनमा ल्याएको कृषि बजार विस्तार कार्यक्रम विकास कार्यक्रममा चाहिँ यहाँहरू कुनै न कुनै हिसाबले जोडिनु भयो भने केही न केही हिसाबको यहाँबाट लाभ लिन सकिन्छ यति भन्दै आजको कार्यक्रम यही समापन हुन्छ नमस्कार